Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм морячки. Он у нас идет в разных размерах, а, и вы можете посмотреть, какая у нас комплектация. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде костюм морячки. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. Вот у нас вот такой большой ассортимент. Вот так вот можете посмотреть, выглядит там просто вот запечатанный вид. Давайте посмотрим, чего состоит комплект костюма морячки. Комплект у нас, значит, товар у нас визитка лежит, как всегда, Grand Star True. И давайте посмотрим комплект костюма. В комплект у нас входит юбка темно-синего цвета. По низу у нас идет тесьма лента белого цвета. Все пришито прострочено, вот можете посмотреть. Юбка на резинке тянется. Внизу у нас э, пришита сетка. То есть юбочка такая довольно объемная. По низу вы тоже можете видеть, э, под низом белая сетка. И по краю у нас пришита э, синяя тесьма. То есть такая юбочка получается довольно объемная. Такая вот юбочка. В комплект у нас входит рубашечка с воротничком матросским гюйсом, рубашка с длинными рукавами. Вот также у нас все здесь очень аккуратно прошито, можете вот посмотреть. Такая вот рубашечка. Воротничок у нас уже пришит. Здесь у нас вот пуговичка есть, можете посмотреть. Застегивается на пуговичку. Вот видите, также у нас здесь пришиты ленты они все простроченные. И сзади воротник у нас выглядит вот так. То есть по две ленты, которые также пришиты, простроченные. Очень удобно, что воротник уже пришит кофте и во время танца, там марша не спадет воротничок, потому что есть э, в наборе, когда отдельно у нас воротник идет и отдельно рубашка. Здесь очень удобно, что здесь уже все пришито. И в комплект у нас входит такой вот беретик можно назвать без козырка, берет, вот такой помпончик здесь темно-синий. Внутри он набивной, мягенький такой, довольно объемный. Головной убор у нас универсальный, такая внутри небольшая подкладочка из э, плотного такого атласа. Вот полностью набор, то есть это головной убор, кофточка, рубашечка с воротничком и юбочка. Если вам понравился данный набор морячки, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.